poco thought Tapos isa na lang natitirang paa ng mesa Yung refrigerator, kung dati masagana Ngayon wala ng kalaman-laman, puro daga pa At ang damitan natin ay puno ng gagamba Na sa tuwing sinisilip ko, mas lalong namimiss kita Kaya eto ako ngayon, mayat mayang naluha At ang tanging kayakap ko ay payat ng pusa Miami.